A lot of pretty faces could waste my time, but you're my yeah. dream girl. Uh. You make flowers bloom. Skrr. Girl, you make the stars collide. Meh. And I don't know yeah. what I did to get lucky ah. like this. Ako sunod. Sure Freestyle, paminawa. Grabe kainit sa akong gikaong binignit Naglain akong tiyan, maong ako nakaigit Kusuga sa sirit, sa bumbong ni pilit O oh, wako nalipay, ako ang gitagay Arin mo sa balay Hoy mga abay, kay wala si nanay Pagpalit mong tanduway Atong itagay, binuntagay Importante kita maglipay-lipay Si Inday ni Kaog Santol Pagaogma naguntol-untol Kani si Jason Ek why atik-atik Ang lirik Kusog manggitik Murag insik Hydraulic Automatic Ha! Kapuya eh! Salamat, salamat dol! Salamat dol! Salamat, salamat! Sunod na